kembali lagi bersama channel gue gitu ya channel kajian ya oke jadi di video kali ini kita mau membahas yang mau mau mau mereaksi ya. video yang lucu-lucu lah sekarang jangan terlalu sering yang berbau-bau porno <laughs> sorry oke jangan daripada banyak bacot kita langsung aja ke videonya oke jadi sebelum ke videonya jangan lupa buat parkirnya itu like jangan dan subscribe dia baru gabung di channel ini oke okay, lanjut ke video coy jadi videonya yang lucu-lucu gitu. jangan lupa follow IG saya ini tadi di deskripsi video oke okay, video pertama coy jadi anjir muter guys sorry ketawa-tawa mantap ini, oke okay. kenapa di setiap lembar uang ada wanita lagi menari karena uang memang membuat anda bahagia oke oke udah lucu Assalamualaikum tapi bawa barang seperti yes welcome ya itu gue ngerokok <laughs> aduh akan ya Allah <laughs> makan gorengan alat anjir <laughs> ya? <laughs> berikan gue ya ada sebelum itu cuy sabar aja ya coba pas kan pasti gimana gitu ya harus gimana lagi ya udah gaya gaya aja gitu uh, eh, happy happy aja gitu ya udah gitu pokoknya nggak bisa yang mana-mana gitu mau sombong itu kan kita bonceng aja gitu ya kan ya udah jadi ya udah gitu <laughs> iya mantap Astagfirullahaladzim ya Allah. <laughs> jiwa jiwa kelakianku oh itu mungkin mungkin digambarkan sebagai contoh dalam oh setelah selesai kalau <laughs> kita ya udah lupakan ya udah lupakan lupakan lupakan lupakan lupakan lupakan lah pikiranku sudah kotor guys guys ini bisa akan juga mau jiwa itu kan aku udah cekan sama cowok lain kok oh oh ah gitu lagi gini gini cuy gini ini kalau wanita wanita ya pasti ya semua orang juga cowok cewek kalau kita bilang gak gacetan gak gacetan sama gak gacetan sama yang lain gak gacetan saya udah sama kamu dulu gacetannya ih fix bohong semuanya bullshit semuanya coba percaya semuanya pasti bohong semuanya gak ada yang namanya setia gitu ya, bukannya itu sih setia pasti setia cuman pasti ada kesepiannya juga gitu gak semuanya kalau kita gak harus kita terus gimana gak harus terus-terus gitu ya kita, kita juga gak gak gak ngaruh gitu kalau makan makan kasihan semua orangnya ya cuy ini selain cuy astagfirullah wah cewek anjir wow malu gue habis mau nikah hah Serius cowok harus menikah. Oh ini harus menikah ternyata badannya gila. Oh kenapa sih cewek kalau cewek kalau badannya kekar gini digeli ya kan? Apa sih cewek Coba sih? Anjing. anjir, <laughs> anjir anjir anjir jangan ngeliatin dosa siapa balik sih ya ah, ah balik itu masnya astagfirullah <laughs> iya bener nyamuk nyamuk mati sama yang goesnya coy <laughs> gila panci kasihan terekam gila gila bener bener bener ini cowok ini contoh nih cowok cowok cowok yang berbau bau gimana gitu ya <laughs> jujur ya kalau gue kalau misalnya kalau udah di di, di, apa ya ditatap sama cewek juga gitu semua deg-degan gitu jadi ya kalau kayak seperti kayak gini mah gak bisa gitu manggil-manggil kayak gini sebut <laughs> buaya bukan saya bukan buaya aja tapi kenapa gitu ya? padahal kita yang gak ngerasa ya kira kecewa biasa-biasa aja tapi sering dipanggil pak pak boy gitu Pak Boy dari mana anjir di, di tatap kita juga malu gitu deg-degan gitu aku pulang kasih cukup aku yang bakal rusak ingat ya kak cowok itu dijaga dibalik anjir <laughs> kebalik cember cewek yang harus dijaga harus di bukan dirusak itu cewek cowok yang rusak ya udah bisa dikocok <laughs> dia <laughs> anjir bro coy. Ini gue pengen banget ya jadi anak motor. <laughs> Aduh ya kan tahun. Lagi di sini. 지금 응감은 원동생님 보인다고 왔어 거기 음식 주변 지금 네 아니 이렇게 렌즈를 앞에 Oggi tolong Vincent dia ya, cok tolong anjir ya apa-apaan coba ya? oh ada itu kayaknya ada gempa benci kiri atau kanan ini berarti ya, dulu jadi kan kalau ngomong dua ngomong dua kan harus ngomong dua ini ya skip aja lah apa itu jadi uh, yang bilangnya dua orang itu jadi bingung supirnya agar kasihan betul <laughs> jadi ya bagi si orangnya teh ngomongnya teh bes sembari ngegas gitu guys <laughs> kocak aja <laughs> bingung ya. dari susah payah jadi ketawa ya Ceng ya Allah please lah jangan jangan please lah jangan mengong mengongnya kayak jangan jangan kayak gitu gitu ya di bulan puasa gitu kita gitu, harus harus harus gimana gitu Oke okay, coy, sorry bro. Eh, oke okay, coy, sorry bro. sorry ya uh, barusan memorinya penuh jadi mungkin situ aja video-video video dari saya semoga menghibur semoga kalian terhibur gitu ya mohon maaf kalau saya ada salah kata dan jangan lupa subscribe dulu mungkin di video selanjutnya kita bahas-bahas lagi yang video yang berbau-bau ah ya gitu pokoknya <laughs> ya udah thank you buat kalian yang udah subscribe yang like dan komen ya jangan lupa enjoy Thank you. See you video. Bye-bye.